पर्स किया है निशाद मेरा मैार नहीं मिलता मैं आवारा नहीं करता मुझे सोच के खोना दोबारा नहीं मिलता वाह